все, едем. Погода хреновая, но рыбацкое счастье на нашей стороне. А, ты крутишь Это все вещи. Сама база вход. Здесь причал для лодок. Сейчас никого нет пока еще. В каком дереве? Вот сама поймали. этажа. Вверх виповские номера. несколько номеров. Довольно крутой спуск вниз. Здесь номера для матросов. Вот один из них, Евгений Александрович. принципе и пьяный человек может это за что? Держи, держи, держи. закинуты минеральной воде <laughs> довольно. Красавец. Хорош. есть. <laughs> Отлично! Девятка, наверное. Тихо, тихо, давай, Давай, давай, давай. есть. Или ставишь по этому зоне. Улыбнись. Жека. Да. За полчаса. Наживка. Кукуруза и жмых. Как ловится. Давай. 这是美。 распаренная кукуруза. Ну, никогда меня не возьмет <laughs> эту удочку. Под ним пройдет. Вадим Леонидович обрыдился. Да? Видос, видосик. Хороший. 4505. Ой, красавец какой. Ништяк, братана. О, поймал. О! Да. Ее даже и не видать. Космастер, который рыбный. Спасательная операция. видео снимает, расскажи.